І розривається серце, просто навпіл рветься. І в мене народився вірш, так і називається Здригнуло серце. Він десь дуже болючий, мабуть, але я думаю, що мене пробачать мої слухачі. Здригнуло серце, наче обрубав небесну вісь зловіщий хтось без міру. В провалі хмар кривавий визвір шкірить і випиває душі на гробах. Здригнулось небо. Смерть не дивина, така не дивна, як опали листя. Людське життя в єдиний постріл втислось, у постріл той, що й мрію обігнав, здригнулось небо. Як же так? Ну як? Невже не варті спокій і життя вже? В ім'я чогось хтось нині знов поляже у цих необлікованих боях? Стригнулось небо, ніч не промина. Вона щоразу плодить новий відчай і зазирає холодом у вічі, ця каяном освячена війна. Здригнулось небо, в смерті всі тузи, й допоки морок гніздиться у лоні, нас переможуть. Ми ж бо безборонні, меч стерто, об гордієві вузли. Стригнулось небо, цілить в нього страх. Куди ж його поділи свічні стражі? Невже ніхто шляху нам не покаже, невже Господь не спинить сліз утрат? Здригнулось небо от людських німот, які заклякли в рабськім безхребетті, прокинься, духу, вирвися з лабетів, вдихни життя, знекролений народ перепливає небом чорна тінь, чорнезна тінь ненависти і злоби, стригнулось серце, виє хтось над гробом, там зліг ще не народжений, чийсь син.